扑了两只，好远一只，下了八秒左右，两只都在，两只在一边。Thirty seconds l e t 这个手他妈穿出来，的好恶心！哦， <laughs> 好恶心啊！这什么手？看，哦，用这个手打手枪？不是，我是说。